Hola pessoal, yo soy Jean Rosales, estudiante del programa de programación en Sistema de Producción Agrícola Familiar la UFP hoy os voy a presentar para ustedes el trabajo titulado Método QFD na hierarquização dos requisitos de proyecto de un vehículo autónomo para uso en unidades agrícolas. Para iniciar, la matriz de casa de Cualidad, o UFD, fue desenvolvida por el doctor George cao no correr dos años 60 y actualmente es una herramienta ampliamente usada en la metodología de desarrollo de productos. Más para aplicación, da aplicación, más para aplicación da matriz de casa de cualidad es necesaria una equipe de trabajo multidisciplinar con un amplio dominio del producto que se visa desenvolver. Para cumplir nuestro objetivo en esta pesquisa, se aplicó a ferramenta de matriz la Casa de Casa de cualidad para quizás de dos requisitos de proyecto en relación a un vehículo autónomo para agricultura familiar. Como ustedes pueden apreciar en la figura 1, eh, o QFD se encaja dentro de la metodología de desarrollo de productos eh, desenvolvida pero Rosenfeld y otros autores no año 2006, específicamente em, en la parte del proyecto informacional. En la figura número 2 eh, se presenta como la estructura eh, de la da matriz la casa de calidad. En la caja número 1 eh, se listan los requisitos de los clientes obtidos por medio de la pesquisa de campo. A lista los requisitos de en la caja número 2, eh, por eh, pela pues, equipe de y en la caja número 3 eh, a matriz de relacionamiento eh, entre los requisitos, o sea como los requisitos de proyecto van a atender a, los requisitos de los clientes y cómo es la relación, si es forte, media o frac. Como resultado, la equipe de trabajo puede obtener a importancia los requisitos de proyecto en, una orden de, en orden de prioridad. Aquí en la figura 3 se presenta el preenchimiento final de la matriz de eh, la casa de más eh, más eh, en la figura número 4 se presenta el resultado más importante, que es la hierarquización de los requisitos en tres tercios eh, conforme a metodología de Fonseca en el año 2000, donde él establece que los requisitos tienen que ser jerarquizar eh, y jerarquizar en un tercio superior, en un tercio medio y en un tercio inferior. Entonces, como primera conclusión puede puede decir que dentro del tercio superior eh, se encuentran los parámetros relacionados con los tipos de componentes que va a precisar a máquina y que tienen que ser en el mercado. En tercer medio eh, localizanse los requisitos que tienen eh, relación con el dimensionamiento de la máquina por parte la equipe de trabajo y en un último, en no terzo inferior eh, localizanse los requisitos de proyecto que tienen relación con eh, los parámetros parámetros de la máquina y que a equipe va a obtener en la etapa eh, do teste do equipamento. Entre otras conclusiones, se puede decir que el QFD fornece retroalimentación para el equipo de trabajo dentro de la fase del projeto, do processo de desarrollo de producto. O sea, el equipo puede hacer a matriz la casa da qualidade cuantas veces precisar hasta obtener o resultado deseado. También permite que las necesidades de los clientes sean atendidas y priorizadas a través de características de ingeniería y, son, y estos requisitos son una base eh, para etapas futuras donde se, donde se llega a tener una concepción final del producto. Finalmente, eh, se presentan las eh, a la bibliografía usadas en el trabajo y eh, es importante dar las gracias a CAPE y a CNPq por el apoyo eh, a pesquisa en eh, no Brasil y a Universidad Federal de Pelotas y a Programa de Sistema de Producción Agrícola Familiar por la guía en el desarrollo, en el desenvolvimiento de este trabajo.